takže zdravíte aj dúšatku. Dal som pár dúšak. Paudy z Basic School Education Learning a tentokrát tu máme Donald J. Trump z Basic School President and Politician. Beta dvojka. Takže toto je ďalší um, toto je ďalší skvelý mod od developera menom Joestar Space Program. Určite ho poznáte z modov ako napríklad Into the Deep, Blue alebo Into the Deep Caves, to všetko spravil on. A toto je jeho starší mod, ale kone, tento mod som hľadal strašne dlho a konečne som ho našiel, takže si ho dneska zahráme a uvidíme, že ako to dopadne. Ale predtým, než sa do toho pustíme, tak by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi vám pomôže a keď ho dáš, tak budeš dostávať notifikácie o každom mojom videu, každých mojich streamoch a proste ohľadom všetkého možného, čo sa deje na tomto kanáli. Takže Máme tu Trap mode alebo Make America Ren, Ren mode. <laughs> Toto ma totálne dostalo, keď som to prvýkrát videl. Takže dáme story mode. Welcome to the White House. I'm Donald Trump. OK, OK. Toto vyzerá už dosť slubne. Máme tu zlaté stromy. Vonku to vyzerá ako nejaký New York alebo niečo také. A tie textúry sa mi páčia. Čau Donald! Jak sa vede? Čo je tam napísané? June 16, 2015. Oh, you people know a lot about trucks. Bing, bing, bing, bing, bing. Czyta tu! O, ty! O, poczekaj, poczekaj, poczekaj, to je... To je... Thomas Pain Engine, ano. Donald Trump Remix. Problem three. Bing, bing, great job. America again. Bing, bong, it's Rubio. And uh, you know, I talk about it. Takže ten tomu mal aj prvú verziu, ale v tej verzii Donald taký rýchly, že po oh, people know a lot about trucks. Ah. One. Uh, bing, bing, bing. Bing, bing. A... China. Bol strašne rýchly. Bolo čiže minus 4, uh, 11, 35. That is absolutely Wrong. proved over and over again. Wrong. Trump meu deportiu. China. China. China. China. China. Ding. China. oh, how are you, China? China. China. A očakávam, že... China. China. China. China. China. Že ostatní prezidenti budú... China. China. China. China. Od... Neviem, či to stíham. Ubu, nechcem vyiskovať. Hm. Čo to má? Nejakú bielú vec? China. China. China. China. China. China. No. China. Patrzę te tekstury na... Na... Nie! Siedem! Siedem! China. China. China. China. China. China. Okay. China. Ding. China. Ding. Oh. China. Ding. Donald, China. China. China. Ding. China. Ding. China. I am coming China. China. Je China, China, China. China, China, China. Ding. China. Ding. China. Ding. Fakti ja sami tekstury na stenách. China. Má to byť akože luxúrne. Haus. China. Parlamenski dom. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. Okay. China. Ding. China. Ding. China. Ding. No running. Yes. Ready. Go. 15 seconds. China. Detention for you. China. When will you learn? China. China. Okay. China. China. China. China. Počujem Donalda. Ako hovorí China. Kto je sweeping time? To by ma zaujímalo. Sweep, sweep, sweep! China. China. China. Uh-oh. Uh-oh. China. China. Nie wiem, skąd idzie Donald. China. China. China. China. China. China. China. China. China. Um. China. China. A ja nie wiem. China. China. China. China. A tam je. China. China. Trafił jsem ho Ne, netrafił. China. Um. China. China. China China. Ding. No running in the halls. Oh! 30 Jesus. seconds. Detention for you. Got to when jail. You learn? Five days remaining. China. Ding. China. Ding. China. Okay. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. Dr. Wow. A nie, nie wiem. I see. Let's play. No. One, two. I play dummy. You are. China. China. Okay. China. China. China. China. China. China. China. China. China. Ok, teraz o nie poczułem w łowiec. Nie. No running in the hole. Boże! China. China. China. 45 seconds. China. Detention for you. China. I wanna play with someone. China. I don't wanna play with someone. China. China. Má nejakú China. alebo čo to je? China. China. China. Nechaj ma. Oh. OK, tak toto bolo trošku divné, tak ideme znova. Welcome to the White House. I'm Donald Trump. Ahoy. Hello, you people know a lot about trucks. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. China. Bing, bing, bing, bong, bong, bong, bong. Get those lights off! Keep those lights off. Hij houdt ook zijn vesten niet gekost. You know, I, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. I came into Manhattan. And I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. Niech to dała milion dolarów komuś. Problem You people know a lot about trucks. Bing, bing, bing. Rock. Wrong. That is absolutely Wrong. proved over and over again. Wrong. What? Wrong. Okay. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. Uh oh. Uh oh. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. Okay, okay, okay, China. okay, Chladná hlava. China. Vieme, že tento je principál už. China. Takže... China. China. China. China. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. uh, China. Ding. Cześć, uh, 15, bitch. You are fucking news. A teraz musimy bieżać. China. Złote nożnice, nice. China. China. China. China. China. China. Oh, no no, no, no, no, China. No, no, no, no, no. no. Oh. OK, toto bolo divné. OK, toto bolo strašne divné. Um, nepáči sa mi to. Ale <laughs> Ok. Scusami to znowu. I'm Donald Trump. Ciao. Hello, you people know a lot about Trump. Oh, Sam. China problem Obamacare. Make America great again. To some body. And uh, you know, I talk about it. it. It's not been easy for me. It has not been easy for me. And you know, I, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. I came into Manhattan. Uh, and I had to pay back, and I had to oh, pay back problem. You people know a lot about trucks. Bing, bing, bing, bing, bing, problem two. Rock. Wrong. That is absolutely Wrong. proved over and over again. Wrong. Wrong. China. Ding. Um. China. Ding. Okay. China. Ding. Okay. China. Ding. China. Ding. Okay. China. Ding. Musimy. China. Ding. China. Ding. Trump Cola jak je toto nazvané. Lebo on je strašne rýchly. To... Alebo nie. Chcem, aby išiel týmto smerom. China. China. China. China. China. Nie, że powinien OK, China. China. Okej. China. China. Okej, okay, usam ho nalakał. China. China. China. Na. On idzie za nami. China. China. China. Ding. China. Mamy jeden golden Trump coin. China. China. China. China. China. China. China. China. China. China. China. China. Okay. China. Jeszcze ho nie widzimy. China. Welcome to the White House. I'm Donald Trump. A je to fantastický Monako. Musíme uznať, že John Strasbourg Remsa ukázal. Rock. Wrong. That is absolutely wrong. proved over and over again. Wrong. Znova. Welcome to the White House. I'm Donald Trump. Ah, to the high House. Aha. Hello, you people know a lot about trucks. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, China. bing, Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, Bing, bing, bing, bing. bing, bing, Okay. China. Bang, bang, China. Bing, bing, bing, bang. And, uh, you know, I talk about it. It, it hasn't been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. I came into Manhattan, and I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. Swami patrz Problem You people know a lot about trucks. This menu. Bing, bing, bing. Got it. Problem China. Rock. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Wrong. Pač sam uh, jak on a izmenil uvodnu hudbu. China. China. China. China. China. Ding. China. Pač sami, že jak zmenil úvodnú hudbu. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. Ah. Tam China. vidím ďalší peňažtek. China. Ding. China. Ding. Len budem otvárať dvere, aby Donald vedel, že idem tady to. Ale nebudem zbierať nič. China. OK. Ja ho musím aj na očiach. To je to. China. China. Okay. Hello, Principalus. China. China. China. China. China. Okay. China. To je playtime. China. Čiže podľa všetkého je Donald Baldy um, Bernie Sanders je principal, Hillary Clinton je playtime, čo ja zatiaľ viem. A to je všetko. Ja neviem, že kto je ostat... to sú ostatní. sa mi páči, jak švihadlo je z peňazí, z dolárov. China. China. China. Musím zahnúť. China. China. China. China. China. China. OK. China. China. China. China. China. China. Ding. China. Ding. To jsou ty zprávy americké CNN. Hm. China. China. Gotta sweep, China. sweep, sweep, sweep, sweep. China. Ding. Sweep, sweep, sweep. China. Ding. Gotta sweep, sweep, China. Ding. China. Ding. Ah, tá bem, né? China. Gotta sweep. China. Ding. China. Ding. Proste tega grih ojde. To je nenormálne, toto. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Okay, mám nápad. China. Ding. China. Behni. China. China. China. Zostało som ho. Tocha. Ja by som aj zobral nejaký M dolar, ale nemôžem. Lebo sa bojím, že proste No, teoreticky. Teoreticky. Obama. <laughs> Obama je bully. Obama je bully, som zistil. počkaj, tak first price je normálny, ale, ale bully je Obama. Máme tretí M dolar, dámy a páni. Teraz bude o dosť rýchlejší, že? Tam je. No jasné, že je. Kámo. Už len keď som videl ten tú rýchlosť, jak plieskal tým svojim bielým plagátom. China. China. China. je я rýchly, kámo. China. Pri troch. By nemal byť až takýto rýchly, že? Čo len? To som ja. Nie, nie. To spravíš, nechaj ma. Nechaj ma. Oh. No. A what the heck is this dude? China. British Asi Obama, China, jak inny typek. China, China, China, China, China. Sebastian. Und da, ja, so sieht, na, dann ist dies Bright, Playtime. Mám ešte jednu výsadu. Tak to skúsim ako využiť. Hneď ako behný, to vypadne. Chcem ho mňa zabiť, že ho tady to. Áno, Donaldinko. Poď tady o to. China. China. China. China. China. China. Bing. China. Bing. China. Bing. China. Bing. China. Akože, China. toto je naozaj pekný mod. Nehovorte, že nie, ale... China. To, že iba on je rýchlejší než obyčajne, tak to ma netešilo, no. Namieriť a... Pálo. China. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Ding. China. Sedem. Um, osem. Deväť. No. Aho. <laughs> Oh. A toto budeme sprintovať. to sú to zásuvky, čo počujem. No, teraz zvýšil svoju rýchlosť. To čo je? Počujete to? China, ping China, ping China, bing, China. No teraz ma ani neotečiem. Jedine, že by som bežal. Ale nechcem dostať detention zase. China, China, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China. No tak kdybym dostala Hillary Clinton, tak jsem skončil. China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China, ding, China. Ani usemos empezać. China, ding, China, ding, China, ding, China. Ty! Kokos. Co za stalo? Także. Ale... Nasz poczmy. dostali viac než dva tony Donny Takže toto bol Donald J. Trump Basic Spin, spin President and Politician od developera menom John Space Program Beta 2. Takže toto je fantastický mod. Vidím, že developer si dal záležať, ale jedna vec, čo má v štve, je to, že Bout je o dosť rýchlejší než v obyčajnom v obyčajnej hre, lebo keď si vezmete on to aj niekde písal, tak developer, že že Donald je rýchlejší takéto módy ja nemám rád, ale toto dostane výnimku odo mňa, lebo je to fantastický mod. Takže tento mod odo mňa, odo mňa dostáva 4 hviezdičky z 5. A ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, tak tento mod budete mať v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.